Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodo. De nove mi registras citiun vocian messagion nocte. Kai odiao mi simple forgesis filmi min dum la tago do protio mi. Nur audigos al vi mian vocion. Do minestias ancora o kion mi diros dum la medito, sed... Uh, mi invitas vin rigardi la bild combino in quo in mi faris hodiau por la anta medito kai cefe por la medito mem do restu cun ni vide kai aude kai cun meditu cun ni dankon saluton cae bonvenon venon alia nova Zamenhof medito. Hodiau, mi legos cae meditos cun vi, sur el tiro e la tractagio homaranismo versio 1906, pli precise el pagio 330 quin. Ili volus legi la Biblion, Evangelion cae alia in cae cor tranquilliganta in libroin. Sed pro la caractero de tivi libroi ili ne povas tion ci fari sen hipocritezzo. Ili volus partoprenin en iai religiai moroi, ciui de la infana iaroi havas por ili mult da charmo, sed tio ci estus hipocritajo. Per festoi cae aliai exterajoi ili volus en porti, quelcan poesian charmon. En la vivon de sia infanoi, sed tio ci estus hipocritajo. La homaranismo redonas al ili, almena parte, tion, cion ili perdis. Carai, mi ne havas multon por diri. Mi nur volas rimarci, cium grade homoi necessas, ritoin, cae ion por credi citiu el tiro jetas alian lumon sur homaranismo, kiel clopodo plenigi truon en necredantoi cae liberpensului. Sed, ciu vi pensas che tiu ci truo vere besonas plenumon? Dankon pro via atento, gis morgao cae ciel ciam, antauen sen fine.